Hello everyone! Oggi sono con Kit! Lui ha anche un canale YouTube senza Kit, link qui sotto ma Keith è del New Jersey, ma non voglio spoilerare, voglio fargli una piccola intervista. Ok. Posso iniziare? Certo. Da quanto tempo sei in Italia? Perché adesso sei in Italia? Sono qua da più di un mese, quasi un mese e mezzo. Era la prima volta in Italia? Perché questo insomma la... Sì, sì, sì, prima volta, primissima volta. Quanto tempo resterai in Italia? Quasi un altro mese. Finora quali città hai visitato in Italia e quali città visiterai in queste tre settimane? Ho fatto tantissime cose durante il mio soggiorno. Fino ad ora sono andato a Brescia, Milano, Venezia, Bergamo, Verona, Torino, il lago di Garda, ovviamente qua a Roma. Domani vado a Napoli e poi a Bari, Riccione, torno a Venezia, Chioggia, Padova, forse anche a Firenze. Oh, anche Milano. Sì. Che tu tour! <laughs> che tour! Allora, è presto per dire perché ovviamente ti manca ancora metà Italia, ma tra i posti che hai visto finora c'è un posto che ti ha colpito particolarmente? Venezia e Roma. E Roma. Lo dici perché sono di Roma? No, no, no, lo dici perché Roma è tipo un museo. Sì, è vero, sì, Roma sì. è tipo un museo, però anche Venezia. Iniziamo il vivo delle mie domande. Visto che è la tua prima volta in Italia, però tu già conoscevi abbastanza bene la cultura italiana, nel senso hai studiato la lingua, eri appassionato, per anni e anni hai guardato video in italiano, eccetera, hai avuto comunque qualche shock culturale venendo in Italia? Qualcosa che ti ha un po' sorpreso? È una domanda interessante perché come hai appena detto, praticamente mi aspettavo le cose qua, la cultura qua perciò ci sono un, un, paio di cose, forse decisamente le persone fumano molto più di quanto pensassi e c'è anche la cosa con l'aria condizionata, ma non è che non esiste, perché ovviamente esiste qua, forse è la mentalità, degli italiani. Per qualche ragione tanti italiani pensano che l'aria condizionata sia cattivo. Io mi metto in buona parte in quella fascia della <laughs> popolazione che non ama l'aria condizionata. Mi fa venire il mal di testa, mi secca la gola e questi sbalzi di temperatura, freddo, caldo, freddo, caldo, freddo, yes. caldo, mi fa venire il mal di pancia. No, forse perché sei unica. No, no! 60 <laughs> milioni di italiani no. sono come me. Ma, ma gli americani non sperimentano queste cose? Le case italiane, perché tu finora sei stato ospite in alcune case italiane, ti sembrano uguali a quelle americane o simili, super giù, eh, tranne l'aria condizionata? Sì, super giù le case sono abbastanza simili, ovviamente qua c'è il bidet. Um... Eh, ti piace il bidet? Sì, sì. Ti piace? Sì, tantissimo. ovviamente in modo più igienico. Non scendiamo troppo nei dettagli, ma sono contenta <laughs> di sapere sì, che ti piace sì, il bidet. Sì, e rende una persona rinfrescante. Qua Gismate c'è più crimine, per esempio con i cancelli, per esempio ah. per qualche ragione le cose con le finestre, con queste, Inferiate, legate la serratura. Sì, non lo so. Non esiste, queste cose non esistono in America. No. Ti sembra di stare in un carcere in questa casa? <laughs> Perché ci sono le inferriate, il cancello, la porta blindata, le telecamere <laughs> per la sicurezza? Sì, sì, no, no, no, no. no. O anche i graffiti, ci sono un sacco di graffiti qua, è molto più... Eh, no. E la cosa che fumiamo di più o che gli italiani fumano di più rispetto all'America, ragazzi, è verissimo. Cioè in America trovare persone, soprattutto della nostra età, che fumano è, è abbastanza raro. Anche forse un shock è la, la gioventù che fuma. A sera ho visto una ragazza che decisamente non aveva più di 13 anni che 13. stava fumando tipo cosa. È facile comprare le sigarette in Italia. Entri dal tabaccaio, un pacchetto di sigarette, il tabaccaio magari chiede per tua mamma, sì, via. Eh, E soprattutto ancora in Italia spesso, soprattutto per i teenager, fa figo Mentre eh. in America non fa figo. È l'opposto, l'alcol in America è, è, visto come una cosa figa. Che è l'opposto, perché in <laughs> Italia finché sei teenager ubriacarsi può anche fare figo. Ma una volta che cresci, se ti ubriachi sempre, non fa figo e non è vista bene come cosa. A Roma ti direbbero date una regolata. No, è sempre visto così in America. Praticamente una persona che si ubriaca spesso è vista come un buon tampone. Poi, Poi? la cosa che ti mancherà di più dell'Italia quando tornerai in New Jersey. La vita qua, decisamente. Ovviamente sono qua praticamente in vacanza. Ah, ah, <laughs> vabbè, ma questo non è dell'Italia, questa è la vacanza dell'Italia. La cultura dei bar. Dei bar? Bar cultures. Per il caffè intendi? Sì, perché i, i, bar così non esistono in America, i bar in America sono sempre per alcol. Però eh, ci sono i caffè, quindi sì. se tu intendi bar come bar in America è vero che c'è l'alcol, però se intendi bar come un caffè? Sì, ma qua i bar hanno anche il cibo, quindi i bar qua si può trovare tutto, ma in America ovviamente ci sono i coffee shop, tipo Starbucks e solo caffè. Non, non è vero, sono volte ci sono i biscotti, i panini, eh, ma è troppo tipo... È troppo caro, mi sì, dirai. <laughs> secondo me non è buono. E comunque ci sta, la cultura del bar in Italia è sicuramente unica, puoi andare lì, ti siedi, guardi le persone, quindi capisco perché ti mancherà il bar. Parlando di cibo, visto che mi parlavi del cibo, c'è un cibo in particolare che ti ha colpito? In realtà sono un po' sorpreso mi è piaciuto tantissimo il frutto da mare i frutti di mare? I frutti di mare, sì, perché in America non mangiano... Io non mangio tantissimo i frutti di mare, gli americani in generale no. Gli altri giorni, altro giorno, ho assaggiato sushi. Ragazzi, non mi uccidete, <laughs> non mi uccidete! L'ho portato a mangiare il sushi, ma lui non l'aveva mai mangiato, non l'aveva mai neanche ma provato. adesso in futuro penserò sempre di Italia quando mangio il sushi. <laughs> Oddio. ma no, ma dai. Scherzo. Oh, ragazzi, gli ho fatto provare tutti i piatti possibili e immaginabili della della cultura romana, no, no, l'ho portato sì. in un sacco di osterie. Si è mangiato la pizza un sacco di volte, ma in due mesi un sushi no, ci può stare. No, mi mancano i piatti di pasta, tipo cavararo, l'ampericiana. Cace pepe. Cace pepe. <laughs> Hai imparato a dire cace pepe alla romana. Cace pepe. Cace pepe. Cace pepe. Bravo. Invece, dall'altra parte, qual è la cosa che in questo momento ti manca di più del New Jersey? L'aria condizionata uh, <laughs> ma anche a casa bevo tantissimo tè senza zucchero forse questo bevando non sto sperimentando uh, eh, homesickness troppo non c'è una cosa che mi manca tantissimo e invece una domanda un po' difficile, ma a livello di cultura, di comportamento delle persone noti una grande differenza tra gli italiani e gli americani? Non, non una grande differenza, c'è differenza, no? Tipo America e Giappo, Giappone per esempio. Abbiamo un ospite giapponese in questo momento, quindi stiamo vivendo in questa casa, praticamente una casa super multiculturale e ci sono due italiani, due americani e un giapponese. Forse gli americani tendono ad essere più sinceri, più onesti nel senso che tipo in America quando qualcuno um, offre di pagare di solito gli amici dicono ok like, sei sicuro? ok vabbè ma qua praticamente è un grande iatto. È, è, vero, quando dici sincerità capisco che vuol dire. Cioè, quando noi siamo a cena fuori in Italia, se io dico pago io, spesso c'è quell'altro che dice no, non ti preoccupare, pagherò io. E tu devi dire no, voglio davvero pagare io. C'è tutta questa scena, no? Invece in America va benissimo accettare la prima volta. Sì, anche tipo la, la mia prima serata qua a Roma con uh, il gelato al ristorante. Eh, non, forse non qua, <laughs> non ancora. Azzurra. Questa è fantastica, la devo raccontare. Allora, siamo andati in osteria, abbiamo mangiato antipasto, primo, Buonissimo. cucina romana, molto buono. Arriva la signora, che era anche la proprietaria del posto, penso, e fa Keith, siamo a posto? Volete il dolce? E Keith in tutta sincerità, perché in America va bene, la guarda e dice, ma sì, io il dolce lo vorrei, però non qui, lo vado a prendere da un'altra <laughs> parte. e io gli ho dato un calcio sotto il tavolo. Sì, perché non ero pronto in quel momento per un dolce, forse tra un'ora. Fantastico. Io gli ho dato un calcio sotto il tavolo e Brian che mi dice vabbè ma che, che male sì, c'è, nel senso perché... abbiamo appena mangiato da loro, gli abbiamo dato un sacco di soldi, che vuoi se il dolce me lo faccio da un'altra parte? Io capisco, capisco la cultura americana, però sì. ti ho dato comunque un calcio. <laughs> sì, perché sapevo che la notte era giovane. È vero, questa è una grande differenza culturale della sincerità, ma nel senso del, delle cose che non si dicono. In Italia ci sono un sacco di cose che non si dicono. Questa abilità diciamo che si affina col tempo. Brian adesso sta capendo come funziona, però all'inizio anche lui era un po' perso. Diceva, ma perché non posso dire la verità? Ma no, poi alla fine puoi. Però se vuoi davvero integrarti e diventare proprio italiano doc... Sì, devo fare così così. Wow, è stata una bella chiacchierata. Io ricordo che il suo canale è qui sotto, link descrizione, anche lui parla dell'America, l'Italia, differenze culturali, lingue. Ci vediamo, ciao! Ciao!